無駄だよすぐ見つけちゃうのか君のこと捕まえたら年置きにしちゃってもいいかな怖い怖いお仕置きの刑だよああ分かったこの部屋にいるんですね